assalomu alaykum bugungi mavzuimiz present simple questions ya'ni hozirgi oddiy zamonni so'roq shakli bo'ladi present simple zamonimiz o'tgan safar o'rgandik doimiy takrorlanib turadigan ish harakat uchun ishlatiladi ya'ni oddiy qilib aytganda Xo'p, present simpleni so'roq shaklini yasash uchun present simple uchun yordamchi fe'l bor ana o'sha yordamchi fe'ldan foydalanamiz bu yordamchi fe'l do does hisoblanadi Xo'p, present simple oddiy shaklini hmm, ega va fe'lni foydalangan holatda yasar edik ya'ni i work we work you do they have hmm, shunga o'xshash yoki he works she likes yoki it has mana shu present simple darak gap shakli edi endi so'roq shaklida do does egadan oldinga chiqadi misol uchun do i work do i work men ishlaymanmi yoki do you work siz ishlaysizmi yoki do they like ular yoqtirishadimi endi bu yerda hmm, siz eslab qolishingiz kerak bo'lgan bitta muhim narsa he she it uchun does ishlatamiz does ishlatamiz va qachonki biz he she it uchun he she it uchun so'roq shaklida does ishlatganimizda e, fe'l ya'ni gapdagi asosiy fe'l oddiy shaklda bo'ladi ya'ni infinitiv deymiz e, o'sha fe'lga hech qanday qo'shimcha qo'shilmagan shaklda bo'ladi e, mana bu tarafga e'tibor bersangiz he works he likes she does degan edik endi bu yerda doesni so'roq shaklida egadan oldinga chiqardik biz doesdan foydalanganimiz uchun bu fe'llar o'z shaklida bo'ladi does he do does he does bo'lmaydi yoki does she have yoki uh, does it have mana shu holatda bo'ladi so'roq shaklida uh, siz bu yerda does ishlatdingizmi bu tarafga fe'lga s qo'sha olmaysiz fe'l oddiy shaklda bo'ladi ya'ni uh, so'roq shaklida asosiy fe'l o'zgarmaydi faqatgina yordamchi fe'l he she itda o'zgaradi mana shu eng muhim narsa mana shu uh, so'roq shaklida Hop, do you play the guitar? Do you play the guitar? Mm -hmm. Play chalmoq, guitar uh, gitara. Demak, gitara chalasanmi deyapti. Gitara chalasanmi? mana so'z ketma ketligini o'rganamiz ya'ni so'z tartibini mana shu joyda o'rgansak bo'ladi study the word order mhm. so'z ketma ketligini ya'ni so'z tartibini o'rgan do does plus subject plus infinitive. Xo'p, do does subject ega va plus infinitive, ya'ni uh, e, fe'lni oddiy shakli, birinchi shakli. Do you play the guitar? Gitara chalasanmi? Yoki do your friends live near here? Mm -hmm. Do your friends, your friends seni do'stlaring, live yashamoq Э, near yaqin here shu yer mana shu yerga yaqin joyda yoki shu yaqin atrofda seni do'stlaring shu yerga yaqin joyda yashaydimi do your friends live near here does chris work on sundays mm -hmm. chris deyapti work ishlamoq ishlaydimi on sundays yakshanba kunlari sunday yakshanba degani on sunday yakshanbada on sundays s qo'shilganda ko'plik yakshanba kunlarida endi mana yana bitta misol bor ekan does it rain a lot here does it rain a lot here bu yerda rain yomg'ir yog'moq a lot ko'p here shu yer demak bu yerda ko'p yomg'ir yog'adimi endi esingizda bo'lsa present continuousda va to be fe'lida biz where how what uh, why degan so'zlarni ishlatganimizda uh, so'roq shaklida ishlatgan paytimizda har doim gapni eng boshiga o'tib ketar edi mana shu narsa esingizda bo'lsa kerak present simpleda ham mm, demak gapni gapni so'roq shaklida mana shu so'zlar where how why when degan so'zlar hammasi gapni boshida keladi undan keyin yordamchi fe'l ishlatasiz where qayerda how often qanchalik tez tez qancha vaqtda uh, what nima how much qancha uh, where do your parents live where do your parents live seni ota onang your parents seni ota onang live yashamoq yashaydi qayerda deyapti where qayerda seni ota onang yashaydi how often do you wash your hair how often qanchalik tez tez do you wash wash yuvmoq yuvasan deyapti your hair your sening hair soch sochingni qanchalik tez tez yuvib turasan What does this word mean? What nima does this word? This word uh, bu so'z. This bu degani word so'z, mean degani anglatmoq. Nima ma'no anglatadi deyapti. Mean ma'no anglatmoq. Uh, bu so'z, this word bu so'z nima ma'no anglatadi yoki qanday ma'no anglatadi? e'tibor bersangiz bu yerda do does yordamchi fe'li hech qanday ma'no bermayapti bizga ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda biz hech qanday e, mana shu do ni o'zbek tiliga tarjima qilmayapmiz faqatgina bu yerda xuddi m is are to be fe'lini continuousda e, so'roq shaklini yasab berish uchun yordam bergani uchundek bu ham do does ham present simpleda Э, so'roq shaklini yasash uchun bizga yordam beradi faqatgina shu xolos boshqa hech qanday ma'no anglatmaydi bu yerda bizga gapga ma'no qo'shib beradigan so'z mana bu asosiy fe'llar hisoblanadi mean wash leave rain va hokazo how much how much qancha deyapti does it cost does it cost cost degani qanchaga o'sha narxga tushmoq to fly to roam fly degani uchmoq uh, e, to Rome uh, e, Romega Rimga Rome Rimmidi Rome Rome uh -huh. uh, Rome bitta mana shuni qarab olay Rome Rimga to'g'ri kelarmidi Rome Rome Rome Rome bir soniya Rome shu rim to'g'ri rim how much does it cost to fly to rome demak rimga uchish deyapti to fly uchish rimga uchish qancha how much qanchaga tushadi qancha pulga tushadi cost narxi qancha bo'ladi ho'p questions with always and usually mm -hmm. questions with always and usually savollar deyapti always and usually har doim va odatda mana shu so'zlar bilan savollar deyapti what does chris always yo'q mhm. yo'q what deb yerga qo'yib Does doesdan boshlaymiz does chris always work on sundays mhm. does chris always chris har doim work ishlamoq ishlaydimi deyapti on sundays yakshanba kunlari agar biz bu yerga what qo'yadigan bo'lsak e, ma'nosi g'alati bo'lib qoladi ho'p bunisiga qo'ysa bo'ladi ikkinchisiga what do you usually do at weekends at weekends mm -hmm. what nima nima do you usually odatda deyapti usually odatda do what do you usually do sen odatda nima qilasan at weekends yakshan dam olish kunlari ya'ni hafta oxirida hafta oxirlarida sen nima qilasan ho'p endi what do you do deb degan ibora bor ingliz tilida what do you do mana bu ibora bu what's your job mana shunga teng what do you do nima ish qilasan degan ma'noda kasbing nima what's your job job o'sha ish kasb What do you do? What do you do? Nima qilasan? Nima ish qilasan? yoki kim bo'lib ishlaysan? I work in a bank. Men ishlayman in ichida a bank, bank. Men bankda ishlayman. Mm Remember, hmm, eslab qoling deyapti. Do, I, we, you, they. Demak, I, we, you, they bilan do ishlatiladi. Does he she it does esa he she it bilan e, birga ishlatiladi do they like music do they like music ular deyapti like yoqtirmoq music musiqa ular musiqani yoqtirishadimi yoki does he like music u musiqani yoqtiradimi Xo'p. endi mana xuddi to be fe'li present continuousda qisqa javob bo'lgani kabi bu yerda ham e, present simple bilan ham qisqa javoblar bor short answers qisqa javoblar yes i do yes we do yes you do yoki yes he does yes she does agar siz o'sha ha deb javob bermoqchi bo'lsangiz hmm, bu holatlarda mana do does yordamchi fe'lini ishlatasiz Э, to be fe'lida am is are bo'lsa yordamchi fe'l bu yerda qisqa javob berish uchun yordamchi fe'l do does bo'ladi agar yo'q demoqchi bo'lsangiz no i don't no i don't no you don't mm -hmm. yo'q uh, no he doesn't ya'ni does not do notni qisqartirilgan shakli no she doesn't mana shu qisqa javobning formulasi bo'ladi ha misol uchun keling bir, bir nechta misollarni ko'ramiz do you play the guitar gitara chalasanmi no i don't yo'q chalmayman do your parents speak english do your parents sening ota onang deyapti parents ota ona speak gap gapirmoq english inglizcha seni ota onang ingliz tili inglizcha gapiradimi Yes, they do. Ha, gapirishadi. Does James work hard? Mm -hmm. Does James work hard? Work ishlamoq, hard qattiq. James James qattiq ishlaydimi? Yes, he does. Hmm, ha, ishlaydi. Does your sister live in London? Mm -hmm. Your sister, sening singling live yashamoq in London in London Londonda sening singling Londonda yashaydimi no she doesn't yo'q yashamaydi mana grammatikani ko'rib chiqdik endi keling mashqlarni bir tushunib olishga harakat qilamiz shunda o'zingiz mustaqil bajarishingiz mumkin birinchisi write questions with do and does demak do does bilan so'roq E, ya'ni savollar yoz deyapti I like chocolate how about you I like chocolate men e, chocolate shokolad degani men shokoladni yoqtiraman how about you how about you degani bu mana shu bitta o'zi ibora how about you senchi degani how about you senchi yoki sizchi do you like chocolate mm endi senchi deb bergan bo'lsa bu yerda siz o'sha savolni to'liq qilib so'rashingiz kerak sen shokoladni yoqtirasanmi yozgan bu yerda do you like chocolate sen shokoladni yoqtirasanmi ikkinchisi i play tennis i play tennis men deyapti play o'ynamoq tennis tennis men tennis o'ynayman How about you? Senchi. Oh, mana ikkinchisini bajarib beraman. Do you play tennis? Sen tennis o'ynaysanmi? Mana shu holatda mashqlarni, mana shu birinchi mashqni bajarishingiz mumkin. Ikkinchisini ko'ramiz. Make questions from these words. Do does. Demak, do does dan uh, savollar yoz deyapti, savollar yasa. Put the words in the right order so'zlarni to'g'ri e, tartibda qo'y deyapti to'g'ri tartibga qo'y sizga mana so'zlarni bergan where live your parents mm -hmm. where qayerda live yashamoq your parents sening ota onang where do your parents live seni ota onang qayerda yashaydi deyapti Э, yoki you sen early erta always har doim get up turmoq do you always get up early sen har doim deyapti erta early erta turasanmi sen har doim erta turasanmi mana shu holatda hmm, sizga berilgan gap so'zlardan gaplar ya'ni so'roq gaplar yasang bu mashqda shunday qilishingiz kerak demak har doim e, do dasdan foydalanib so'roq gap yasaysiz mana shu mashqda ho'p uchinchisi complete the questions savollarni tugat deyapti to'ldir deyapti use these verbs mana bu fe'llardan foydalan do enjoy go va hokazo ho'p birinchisi What do you do? Mm -hmm. What do you do? Nima qilasan? Nima ish qilasan? Kasbing nima? I work in a bookshop. Mm -hmm. I work in a bookshop. Men ishlayman deyapti qayerda? Bookshop kitob do'koni degani. Men kitob do'konida ishlayman. Mana bu tarafda javoblar berilgan. Mana shu javoblarni o'qiysizda, javobga qarab siz bu yoqda savol tuzasiz. Xo'p, mana qani mana shu holatda manimcha bu oson mana bu fe'llarni qo'yib hmm, mana bu javoblarga qarab bemalol bu mashqni bajara olasiz deb o'ylayman manimcha mhm. va oxirgi mashqimiz write short answers qisqa javoblar yoz mana avvalgi unitlarda ham bajardingiz emizar ehm, fe'llardan foydalanib endi bu yerda does uh, yes he does no i don't va hokazo mana shu does uh, don't bilan foydalanib qisqa javoblar yozasiz do you watch tv a lot do you watch watch tomosha qilmoq sen tomosha qilasanmi tv televizor a lot ko'p sen televizor ko'p tomosha qilasanmi no i don't yo'q tomosha qilmayman yoki yes i do ha tomosha qilaman mana shu holatda hmm, bu qisqa javoblarni o'zingiz o'zingizdan kelib chiqqan holatda yozib chiqishingiz mumkin mana bu darsligimiz shu bilan yakuniga yetadi keyingi unitda ko'rishguncha salomat bo'ling